ঢিলা কৰি দিয়ক মুখটো ওপৰ চাওক লম্বা চাঁচ লওক ঢিলা ঢিলা কেতিয়াবা আপুনি ইয়াতে আহক লৈ আহক ইয়াতে চেয়াৰ চেয়াৰত লৈ আহক টেম্পৰৰী পেইন পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন পাঁচ মিনিট বিষাব কিন্তু হাতটো লক খুলি যাব অ'কে কালিতকৈ বিষোৱা নাই কিন্তু কালি বেছি বিষ আছিলে কালি বিষোৱা একদম লুজ হাতটো ঢাকা দিয়ে উঠিছে ইমানটো বিষোৱা নাই ইমান লোকে উঠাওঁতে বিষাইছিলে চিয়'ৰ চিয়'ৰ আৰামছে উঠাব পাৰিছে ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে এতিয়া হাতটো পিছফালে লৈ যাওক এনেকুৱা আৰু Mm-hmm. আৰু এটা হাতটো পিছফালে লওক ধৰি লওক কাৰ্যে ধৰক ইয়াৰ লগে ধৰক এইটো এইটো বস্তু ধৰক সেইফালে ধৰক লওক সেইফালে হাতটো সেইফালে লওক সেইফালে ঘূৰি যাওক কেমেৰাফালে ঘূৰি যাওক এতিয়া মোৰ তাত আহোঁতে ইমান গৈছিল অহাৰ আগত আগত কৰলৈকে গৈছিল আঁতৰ আগত ইয়ালৈকে আহে এনেকে ইয়াৰলৈকে এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ ইয়াৰলৈকে এতিয়া ওপৰলৈকে গ'ল বাছ ইমান ইমান বেগ তো হোৱা নাই আগৰ নিচিনা ঠিক আছে পুরা ইমান গৈছে পিছফালেও Oh! पीठ लॉक है पूरा ढीला ढीला Good. 못하는 것이었죠. 아, 아, 딜라, 딜라, 딜라. 아, 미션 여기지. 아, 오, 무시했다. 누다. 야다른 걸로 누다. এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি চাওক কেনেকৈ ফিল হয় আপোনাক অ'কে ঠিক আছে খোজকাঢ়ি চাওক ঠিকে আছে আগত কৰি বহুত নাহতে যেনেকৈ হৈ আছিলে এইখিনি জেগাত বিষটো অচু মানে সহ্য বিষ আছিলে এই বিষটো বৰ্তমান একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া নাই আপোনাক আৰু কেইটামান চেশ্যন ল'ব লাগে স্পণ্ডেলাইটিছ হয়তো অলপ সময় লাগি যায় বেমাৰ ডিঙিটো আগৰ পৰা চিধা হৈছে বহুত চিধা হৈছে বহুত তাৰমানে মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে বহুত হেপি আৰু মানে বহুত ওপৰত উঠিব লাগিছিল বাপৰে আগত ইমান দূৰ উঠাব লাগিলে মানে চিন্তা কৰিব লাগিছিল দহ বাৰ এশ বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিছিল চাৰ্কল এই চাৰ্কলটো আৰু মানে বহুত বহুত বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ৰটেশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে বহুত বাঢ়ি গৈছে এইটো মই এই বেছি বিশেষ নকওঁ আৰু এইখিনি কম যে যদি আপোনাৰ যদি কিবা বেক পেইন বা অলপতে যিকোনো পেইন হওক আপুনি ইয়ালৈ আহক বালিপাৰা তেজপুৰৰ পৰা পঁচিছ কিলোমিটাৰ ভিতৰত হয় বালিপাৰা বুলি কয় ইয়াতে আপোনাৰ পেইন পেইন এৱে চেণ্টাৰ ডক্টৰ পংকজ পংকজ গোস্বামী ছাৰৰ তাতে আহক আমি জানিব বিচাৰিম যে কি প্ৰব্লেম লৈ আহিছিলে আপুনি ইয়াত মোৰ ছাৰ আজিৰ পৰা মোটামুটি বহুত বছৰৰ প্ৰব্লেম এইটো মোটামুটি আজিৰ পৰা ধৰি লওক দহ বাৰ বছৰৰ প্ৰব্লেম মই আগতে নৰ্মেল বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই শু বা আপোনাৰ মই মানে আপোনাৰ বহি ফেলে উঠোঁ উঠিলে কোমৰত পেইন কৰে পিঠিত পেইন কৰে প্লাছ মই যেতিয়া খোজকাঢ়ি থাকোঁ মই মানুহৰ মানে আপোনাৰ লাহে লাহে অনুক্ৰমে মানে বেণ্ড হৈ হৈ গৈ আছিলোঁ তাৰপিছত মই বিচনাৰ পৰা যেতিয়া উঠিব লাগে বাই চান্স উঠিব লাগিলে মই এই কিলা গুটিৰে এনেকৈ কৰি বিচনাত ধৰি এনেকৈ ধৰি একদম কিবা কৰি মানে উঠোঁতে মোৰ মোটামুটি বিচনাৰ পৰা তলত নামোতে মোৰ মিনিমাম আঠ থাৰ্টি মিনিট লাগি গৈছিল আগত আজিৰ পৰা মোটামুটি ধৰি লওক ডেৰমাহ দিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ উঠিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ বিৰাট প্ৰব্লেম আৰু মানে তাৰপিছত মই এনেকৈ বহুত ডক্তৰক দেখালোঁ মোটামুটি দুই হেজাৰ আপোনাৰ আঠমান আঠমান চনৰ পৰা কি বোলে অৰ্থপেটিকতো দেখালোঁ আজি আপোনাৰ গুৱাহাটী ভাঙাঘৰতো দেখালোঁ পাটনাত ডক্তৰকো দেখালোঁ এম আৰ আই কৰিব দিলে লাষ্ট মই এম আৰ আই কৰিলোঁ জি এন আৰ চিত এম আৰ আই কৰাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে মোৰ আপোনাৰ এংকোলেজিং স্পণ্ডলাইটিছ হৈছে এংকোলেজিং স্পণ্ডলাইটিছ হৈছে আৰু এইটো বেমাৰৰ মানে কোনো বোলে আপোনাৰ ভাল নহয় তেখেতৰ মতে তেখেতৰ মতে কৈছে যে এইটো বেমাৰটো ভাল নহয় আপুনি মেডিচিন খাই থাকিব লাগিব বিষটো কমি থাকিব লাগিব বিষটো কমি থাকিব হ'ল লাইফৰ কাৰণে মানে মেডিচিনটো খাই থাকিব লাগিব তো পুৱাৰ এক দুই ঘণ্টাৰ পিছতে মই আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাৰপিছত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি আজি মই মোটামুটি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ৰিলিফ পাই গৈছোঁ তাৰমানে ছাৰ বহুত- কেইটা ছেটিং ল'লে মই আজিলৈ আপ- আজি আহ, চা- যোৱাকালিলৈ মোৰ আঠটা হৈছিলে ছেটিং আৰু আজি সেইটো মোৰ নটা ছেটিং হ'ব মই মোটামুটি আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মানে ফুল ৰিলিফ পাই গৈছোঁ sixty percent sixty percent relief পাই গৈছোঁ If you made it to the end of the video, guys